こんにちは、粟田洋介です。クレイジーという言葉は多くのアーティストにとって褒め言葉だと思います。まあ、クレイジーな絵ができるかどうかわからないんですけど、今日はこのキャンバスに絵を描いていきます。 アーティストにとってクレイジーが褒め言葉の理由は、まあ、ステレオタイプではありますが、多くの偉大なアーティストたちはクレイジーだという印象があるからではないでしょうか。なので、クレイジーな作風のアーティストも、なんか真面目な作品を描いているアーティストも、なんか自分がクレイジーでありたいという印象があります。でも人によって クレイジーが褒め言葉じゃない場合もあるかもしれないし、クレイジーが褒め言葉だと思っている私でも、ただクレイジー、クレイジーって言われれば嬉しいってもんじゃないし、そのシチュエーションによっては嫌だなーって思う時もあるかもしれません。なので、私が人にクレイジーだっていう時は、自分が本当にいい意味でクレイジーだと思う時だけ、そのクレイジーだという褒め言葉を使うようにしています。 なんか変わり者とか変人とか言われる方が普通の人って言われるよりは嬉しいかもしれません。なぜなら変わってるっていうのはクリエイティブだということだからです。クリエイティブっていうのは人と違うものを想像して作るわけですから、自分のオリジナルっていうことですね。オリジナリティがある、変わってるってことはすごい褒め言葉だと思います。 私は見た目も普通だし、自分でクレイジーとか全然思ってないんですけど、最近普通の人なんているのかなって思うんですよね。なんか普通っぽい人でも話してみると、まあ、真面目なところと、ちょっと遊び心のあるところと、人はいろんな側面を持ってて、まあ私も画家としては、まあ猫が好きないい自分と、ちょっと悪ふざけが好きな悪い自分と、その悪ふざけを表現した作品が、ちょっとだけ私のクレイジーな側面なんじゃないかなと思っています。 それで以前は悪ふざけな表現を結構してたんですけど、私の猫好きな側面を出して書いた作品の方が、まあわずかですが、ちょっと認められるようになったので、そっちの方を多く書いてるんですけど、まあそれはそれでありがたいことだし、そういう作品も私自身っていう感じなんですけど、多分私に限らず、なんかいろんな側面を持っていたら、 一つだけ出していると、なんかバランスがおかしくなるような気がするんですね。なので私もたまにちょっとふざけた表現とかをした方が、全体のバランスが良くなるような気もするし、なんか精神状態も良くなるような気がするし、なんかちょっとふざけた表現をたまにすることによって、なんかいつも描いている猫の作品とかにもいい影響を与えると私は思っているので、ちょっといたずら心のあるナンセンスな絵もたまに描いています。 絵が完成しました。これは魚を食べる人というタイトルです。なんかこんなトピックなので、 最初にクレイジーに書こうと思ったんですけどなんかそういう風に思うと何を書いていいのか分かんなくなっちゃったのであんまり意識しないで書きましたまあ何がクレイジーであるかは人によって違うと思うのでこの絵をクレイジーだと思うかどうかは人それぞれだと思うんですけどちょっと怪しい絵が描けたんじゃないかと思っていますそしてまた売れない絵を描いてしまったなんて思っています 以前私が猫の絵ばっかり描いていることについて、ちょっとネガティブなことを言ったんですけど、それは猫の絵を描くことが嫌になったとかじゃなくて、まあ、違う側面の自分っていうものも表現した作品も、やっぱり描いていきたいなっていう気持ちがあるという意味です。私は猫が大好きなので、これからも猫の絵を描いていきますが、たまに私の悪ふざけないたずらな側面を出したナンセンスな作品も描いていこうと思います。ということで、今回の動画は以上です。